वालेकुम मेरा नाम अतिया है और मैं नौ साल की हूँ मैं मच्छर गार्डन में देखती हूँ स्कूल जाने से पहले घर की थोड़ी सफाई करती हूँ अम्मी सुबह नाश्ता बनाती है और मैं जाने से पहले अपने भाइयों को नाश्ता करवाती हूँ जल्दी जल्दी खाओ मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है हम सब रोज मिलकर स्कूल पैदल जाते हैं जब कोरोना आया था तो स्कूल भी बंद हो गए जब वापस स्कूल खुला तो मुझे बहुत खुशी हुई चले आपको मेरा स्कूल दिखाती हूँ सबसे पहले स्कूल आकर हाथ धोती हूँ टीचर ने कहा बीस सेकंड तक हाथ धोने चाहिए फेवरेट टीचर मिस त्रिपा थे और वो मैथ बहुत अच्छा पढ़ाती मैं बड़े होकर पायलट बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है मुझे ड्राइंग बनाने का बहुत शौक है मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ उसमें कलर भी करती हूँ जो मुझे नहीं आता वो मैं ड्राइंग करती हूँ फिर मुझे आ जाता है मेरा सबसे फेवरेट रूम एवी रूम है क्योंकि वहाँ खिलौने भी हैं टीवी है टीवी में कार्टून्स भी हैं पोएम्स भी हैं और मुझे वहाँ बहुत बैठने मजा आता है खेलने में मजा आता है